À 8 ans, on prenait des bouts de bois, on jouait à la guerre. On se tirait dessus avec le sourire, puis on passait à autre chose. On prenait nos billes et on avait déjà oublié nos jeux d'avant. Rien ne comptait. C'était juste le moment présent, rien d'autre. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Les bouts de bois se sont transformés en vrais fusils, et les rires autour de nous se sont transformés en cris et en pleurs. Nos billes se sont changées en pions sur une carte où on décide qui est acquis sur des frontières imaginaires. On nous apprend à rester droit dans ce grand jeu, ce grand théâtre, à respecter les règles du jeu, au point d'oublier nos vrais sentiments, nos vrais besoins. Pour qui Pourquoi Aujourd'hui, ce 16 février, tout sera fini. Je suis fatigué. Fatigué de jouer, fatigué de faire semblant. Je ne suis peut-être pas né au bon moment ou au bon endroit, mais une chose est sûre. Toutes ces choses que j'ai vues, ces choses que j'ai vécues, m'ont bien fait comprendre que l'homme peut être amour, mais aussi il peut être une chose sans âme, froide comme la pierre. J'ai mal. Non pas parce que je vais mourir aujourd'hui, mais parce que toi, oui, toi, qui me regardes en ce moment et qui commence à réfléchir et peut-être même à ressentir quelque chose. Dans quelques minutes, tu vas retourner et remettre ton costume, remonter sur scène et continuer à jouer ton rôle. Et ainsi, tout continuera. Adieu. Je ne suis qu'un homme. Il est temps pour moi d'enlever mon costume et de quitter ce grand jeu. Je suis Hans Straffen, 26 ans, tué par votre haine et votre stupidité.